Nos momentos de aflições, tu és o meu refúgio. Nos momentos da escuridão, tu és a minha luz. Hum, hum, hum, Nos momentos de aflições, tu és o meu refúgio. Nos momentos da escuridão, tu és és a minha luz. Yeah. Eu confio em ti, meu Deus. Eu confio em ti, meu bem. Não importa o que custar, eu te Aleluia. Aleluia. Que o seu nome seja glorificado para todo sempre. Amém. Eu confio em ti, meu Deus. Eu confio em ti, meu Deus. Apesar das fraquezas, te adorarei. Apesar do sofrimento, te adorarei. Apesar das calúnias, te adorarei.